老子波西哥神父叫你老母个臭花系啊！拉下唔能撑再多埋只流星唱片嘅另一边。谭佩云写个支广东音乐，难度春光唔该开埋字幕，当卡拉 OK 咁唱啦。